如果连这种欧式组合你都不会叠加的话，上课你一定会遇到瓶颈。你不会遇到的话，我楼上跳下去。跳跳。上一期教的什么呀？看，左腿低扫动作，直摆，右腿低扫，对吗？我们可以叠加一下，叠加一下怎么叠加？我们在前面，我们先加一个完全不相干的，对吧？但是我们是一个试探，左直右直，咚咚，直接借力，好，好，好。 可以理解吗？不能理解，再见啊，关掉啊。然后，如果就在他不头，他不头都是假的，都是假的，咚咚咚，都是叠加，对不对？好，切大腿内侧，好落哪儿？我这次要落的斜线侧面，切大腿外侧，哎，再斜，嘣嘣。能理解这种感觉吗？完整啊，棒棒。 我刚才又配加了一个右右手，为什么？左拳右手是非常的顺畅，非常的顺畅。当然我可以不加，我可以不加，八切过来，八崩，对不对？再来一遍啊！我加右手，八加崩，八崩，好。对，当然当然打击有可能出现变化，对吧？出现变化。对我要三次切了过来，切过来，在中场再加一个中场崩，你把右手接来，好，就这个啊，连贯来一遍，连贯来一遍啊！ 好，我前面两拳变四拳啊。